Liebe Luzernerinnen und Luzerner, mit dem heutigen letzten Sessionstag der Wintersession geht eine ganz spezielle Zeit zu Ende. Selbstverständlich, zwei Themen haben die letzten drei Wochen dominiert. Bundesratswahlen einerseits und Departementsverteilung. Bei den Bundesratswahlen hat es eigentlich keine Überraschung gegeben. Viola Amherd und Karin Keller-Sutter, die beiden Frauen, sind immer mit einer kleinen Nasenlänge voraus gewesen. Ich danke aber recht herzlich den beiden Zentralschweizer Herausforderern, der Heidi Zgracke und dem Hans Wicki. Sie haben eine hervorragende Plattform gehabt, wo sie Zentralschweiz, aber vor allem auch ihre Kandidaturen präsentiert haben. Das Resultat aus der Bundesratswahl vom 5. Dezember zeigt aber auch, dass Zentralschweiz für die nächsten Jahre nicht im Bundesrat vertreten sein bei der Departementsverteilung hat der neu zusammengesetzte Bundesrat sich einige Zeit müssen nehmen. Es ist lange nicht klar gewesen, aber jetzt wissen wir, dass die grosse Rostschade stattgefunden hat. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass ja nicht jeder einzelne Bundesrat für sich entscheiden, sondern das Gesamtgremium. Und genau an diesen Entscheid werden wir sehen, wie die Qualität von dem neu zusammengesetzten Bundesrat sein Und wir werden jetzt sehen, wie der Gesamtbundesrat die Herausforderungen von unserem Land anpacken Es stehen wichtige Entscheide an. Mit dem Rahmenvertrag, also der Beziehung zwischen dem wichtigsten Handelspartner der Europäischen Union aber natürlich auch der Migrationspakt, wo in den nächsten Wochen in Konsultation kommen. Das heißt, Kommissionen und schlussendlich auch National- und Ständerat haben die Möglichkeit, intensiv über den Inhalt vom Rahmenvertrag, aber auch vom Migrationspakt können zu diskutieren. Das ist richtig und wichtig. Im Ständerat haben wir aber auch ganz viele wichtige andere Themen dürfen debattieren, unter anderem eine Kantonsinitiative vom Kanton Luzern über die Ausrichtung des neuen Finanzausgleichs. Während der letzten fünf Jahre hat der Kanton Luzern 200 Millionen Franken weniger Finanzausgleich bekommen. Man sieht, der Kanton Luzern ist auf dem richtigen Weg. Er hat sich verbessert, aber das zeigt sich eben auch an den Fehlanreizen des Finanzausgleich Ausgleich, dass man dann weniger Geld bekommt. Ich habe gekämpft für den Kanton Luzern, aber man muss auch hier sehen, der neue Finanzausgleich mit den neuen Regeln der hat jetzt eine Übergangsfrist bis ins Jahr 2030 und das heißt, wir müssen weiterhin kämpfen, wir müssen weiterhin schauen, dass unser Kanton Luzern auch in Zukunft finanzpolitisch auf dem richtigen Schiff sein wird. Jene, liebe Luzernerinnen und Luzerner, danke ich ganz recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich, wenn Sie auch im Wahljahr 2019 mit mir das in Angriff nehmen, dass wir gemeinsam den Kanton Luzern weiterbringen. Ich freue mich, wenn Sie mich weiterhin unterstützen und mich verfolgen auf dem Newsletter, auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter oder selbstverständlich, wenn Sie meinen Sessionsbericht lesen.